得让我吃一个吧。花筒，两倍，二条，三倍。 两倍。 两倍，来吧！两倍，别劲三倍， 两倍，东园一点红，两倍白板，三倍娃娃，两倍。 两倍。两倍。两倍。

五条，六倍，两倍。 两倍。 两倍，二条，四倍，点红，六倍，两倍。 两倍，五条；三倍，耶尔；两倍，耶尔；两倍，冬月。